miteinander in den Straßen über die Dinge, die wir tun. Wir gehen vorbei an Bänken, wo wir saßen, um vom Dinge tun zu ruhen. miteinander zu Hause über den Himmel und die Welt. Wir machen nur zum Küssen manchmal Pause, weil uns Küssen gut gefällt. Nur in meinen Gedanken miteinander statt zu schlafen und machen die Nacht zum Tag. Wir schlafen miteinander statt zu reden, aber auch mit Zungenschlag. Nur in meinen Gedanken miteinander in mir drin. Wir hören nicht mehr auf. Das ist nur, weil ich ein Plattenspieler bin. Und ich lauf und lauf und lauf und lauf und laufe.